बसमीम असलकुम हाजिर कराम इससे पहले के नशीद में हमने सत्ताईस ए सेक्टर तक हमने आपको बताया था अब उसके बाद जो रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ चौंतीस ए जिजबिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी छत्तीस A Pakistan post office employees society 25 एकड़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन एम्प्लाइज सोसाइटी 25 एकड़ सोमरा 60 एकड़ हंसा 40 एकड़ सैंतीस ए में सादा से अमरोहा 100 एकड़ अड़तीस ए में ओल्ड रवियान कोऑपरेटिव को 20 एकड़ रिजवान कोऑपरेटिव को 20 एकड़ उनतालीस ए में एपीपी एम्प्लॉज को तेईस एकड़ इकतालीस ए में रिवेन्यू रजिस्टर एम्प्लॉज को तीस एकड़ बयालीस ए में वेरावल पटन कोऑपरेटिव सोसाइटी को चालीस एकड़ दो राज्य कोऑपरेटिव को चालीस साठ एकड़ और पैंतालीस ए में पुलिस डिपार्टमेंट को चालीस एकड़ वासावाट को बीस एकड़ गुजरात को बीस एकड़ सादाबाद को तीस एकड़ नेपा को दस एकड़ अड़तालीस ए में अंजलि को चालीस एकड़ एक्टर एक्टिविटी को पंद्रह एकड़ अल मुस्लिम को तीस एकड़ ओखाई मंडल को पचास एकड़ उनचास ए रेडियो पाकिस्तान को बीस एकड़ आईसीआई को 20 एकड़ हाशमाबाद को 40 एकड़ सूरती मुस्लिम को 30 एकड़ इक्यावन ए में एक सर्विसमैन को 40 एकड़ शाहनवाज को 25 एकड़ दिल्ली रावियन को 30 एकड़ नेस पार्क को 10 एकड़ बिजनेस प्रोफेशनल को 20 एकड़ राइटर गिल्ड को 15 एकड़ काटन एक्सपर्ट को 15 एकड़ खुरासा को 20 एकड़ उसके बाद बावन ए इटावा को 25 एकड़ सुपारको को 20 एकड़ मशरकी को 15 एकड़ फिरदौस को 15 एकड़ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को 35 एकड़ पाकिस्तान टेलीविजन एम्प्लाइज को 20 एकड़ उसके बाद तिरपन A custom employees cooperative society को 20 एकड़ शिपयार्ड को 20 एकड़ अबू जबर को 45 एकड़ अलमहरान को 20 एकड़ चौवन ए गुलिस्तान इस्लाम को तैतीस बीस एकड़ सिंधी मुस्लिम को तैतीस एकड़ नेशनल कंस्ट्रक्शन को पंद्रह एकड़ अब ये तो जहाँ तक मेरे बीच में आपने देखा होगा कुछ सेक्टर रह गए तो जो वो हम मुझे उस वक्त फराम नहीं हो सके बाद में मैंने कोशिश की थी कि भाई मस्जिद मिल जाए लेकिन मुझे इतफाक से मिल नहीं सके तो यहाँ तक तो बता दिया कुछ रह गए हैं जिसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है अब आइए ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जमीन दी गई थी उसी स्कीम थर्टी थ्री में कुछ तो सोसाइटीज ने प्राइवेट तौर पर जमीन ली उसमें सिंगौन पर एम्प्लाई हैदर अली कैपिटल मुस्लिम कच्ची खतरी गुलिस्तान गुलिस्तान को दो जगह मिली है वहाँ पर भी दी है प्राइवेट भी दी है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की भी दो जगह जमीन है गुलिस्तान जर्रीन जहीन सदफ अलीगढ़ मुस्लिम की दो जगह ज़मीन है गवर्नमेंट टीचर और टीपू सुल्तान ये सोसाइटीज़ हैं जो इन्होंने ज़मीन हासिल की है यहाँ तो हमने तफसील बता दी अब हम इस सिलसिले में मजीद ये कहेंगे कि इमरान की जानब से जो है इसमें क्या उन्होंने ताबून किया ये बताएं देखे जो पचास साल हो गए शुरू शुरू में तो जो जमीन के एक एक गज के जो है जमीन के साथ रुपए गज और डेवलपमेंट के अठारह रुपए गज ये उस जमाने में से इकहत्तर की मैं आपको बात बताऊं तो बहरहाल शुरू में लोगों ने ताबून किया सोसाइटी बनी चूँकि जब उसी वक्त बहुत सारी सोसाइटी तो उसी वक्त रजिस्टर्ड हुई तो पैसे जमा किया इसमें और ज़मीन के पैसे भी दे दिए डेवलपमेंट के दे दिए देखिए डेवलपमेंट दो तरीका है एक ज़मीन के जो डेवलप मतलब सड़कें हैं पानी है बिजली है इसकी जो लाइन है पानी की लाइनें गैस की लाइनें और सड़कें बनाना है तो ये एक तो जो है बाहर का जो है आउटर डेवलपमेंट कहलाता है जिसको के डी ए करती है और इंटरनेट अं-, डेवलपमेंट का अंदर की तरफ आपके जो सड़कें भी बनाएंगे पानी के लाइनें डालेंगे टेलीफोन के तार वो करेंगे ड्रेनेज के आप लाइनें डालेंगे और आप इसको डेवलप वो करेंगे ज़मीन को हमवार करेंगे प्लॉट की कटिंग करेंगे तो ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है यहाँ ये बात आपको मैंने वजात कर दी दूसरा है कि शुरू शुरू में मिमरान ने ताउन भी किया पैसे भी दिए प्लाट भी उनको अलाट हो गए और उसको शुरू शुरू में जो तो है प्रोविजनल यानी आरजी तौर पर अलाटमेंट दिया जाता था वो भी पहले प्रोविजनल नक्शा जो बना के वो भी आप बना के उसके ऊपर वो दिए जाते थे जब जमीन का पूरा मतलब डेवलप होता तो फिर आपके बैलेटिंग तो शुरू में तो लोगों ने इमरान ने ताउन किया लेकिन हालांकि उस जमाने में बहुत कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम था और बैंकों में भी के जो अफसरान थे वो भी ट्रेनिंग याफ्ता थे तो वो भी उनको समझाते थे कैसे काम करना चाहे लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मिफरान जो है प्लाट देकर भूल गए को पंद्रह साल के बाद याद आ रहा है किसी को बीस साल के बाद याद आ रहा है अब जो मैनेजमेंट है वो तो बदलती रहती है हर साल पाँच साल बाद में नई मैनेजमेंट आती है तो अब जो मैनेजमेंट उस ज़माने में थी उन्होंने देखा कि यार कोई पूछता ही नहीं है तो फिर उसके बाद से जो है ये हुआ कि प्लाट लोगों के जो है वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिए ये तो सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है अभी तो और ज़्यादा हो रहा है तो इसकी सबसे बुनियादी वजह है कि ज़माने में भी अगर इलेक्शन के आपके मेम्बरान को बुलाया जाता था जनरल बाजे क्लास में तो जहाँ 500 है तो वहाँ सौ भी नहीं आते तो ये इनके इसलिए कि उनको पता ही नहीं है उनको अगर मालूम होता है कि हमने इमदाद बामी की सोसाइटी में प्लाट लिया है वहाँ हमें मकान बना के रहना है हमें बेचना नहीं है मजबूरी में तो बेचने हुए एक अलग बात है मालिक है लेकिन जो बुनियादी मकसद है उसको हमने छोड़ दिया तो नतीजा हुआ कि प्लाट ले लिया ये भी नहीं जहन में कह रहे तो अच्छा सोसाइटी वालों को जो जो इमरान है जहाँ तक मैंने समझाया अपने दौर में भी कि वो जो सेक्रेटरी है सोसाइटी का या चेयरमैन है समझते हैं कि यही मालिक का जैसा बिल्डर है तो ये शायद कोई बहन में ऐसी बात हुई तो उन्होंने ले लिया बस बेफिक्री हमारा अपना प्लाट है हमने पैसे दे दिए ज़मीन के डेवलपमेंट के दे दिए और भी बाद में जो मांगते रहते हैं जरूरत तो वो भी हमने दे दिए तो मालूम है कि भूल भला के बैठ गए इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि बहुत सारों के प्लाट जो है वो किसी और को चले गए बहुत सारे ऐसे जिनका इंतकाल हो गया उनके प्लाट पड़े रहे उनके गुस्सा भी उनको जब भी कभी कोई प्लाट हो उनको घर में फाइल मिल जाती तो वो हाथ से के साथ ये हमारे अब्बा जान के प्लाट थे या हमारे अम्मा के प्लाट थे तो वो अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया उनके उनको वो प्लाट जो है उनको गुस्सा को दिलाया और अच्छे लोगों ने थे जब भी तो वो उन्होंने ज़मीन की मेहनत की भाग दौड़ की जो लेकिन बाद में हादसात बदलते रहते हैं तो फिर नीयत खराब हो गई और फिर सोसाइटी के कमेटी में लोग आते हैं तो उसके अगर आपके जनरल बॉडी में इलेक्शन होता है तो आप यकीन मानो उनको ये नहीं पता कि ये कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में कौन है इसका नाम क्या है ये क्या करता कुछ तो भी नहीं पता आए खाए पे अब वो जो सेक्रेटरी के आदमी हैं या कमेटी के वो आके बताते हैं कि भाई इनको वोट देना इनको नहीं देना है तो उसी कोर्ट देते हैं कि मालूम हुआ कि कोर्ट दे देंगे तो हमारे साथ इसका सलूक नहीं करेंगे ये एक इंतहाई गलत एहतम रहा शुरू से भी और अब भी अब भी इस वक्त भी जो है बहुत सोसाइटी बुलाती हैं घरों पे लेटर भेजते हैं हर तरह से उनको करते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते तो ये नुकसान जो उठा रहे हैं वो अपने वजह से उठा रहे हैं इसमें आप हुकूमत को तो कुछ कह ही नहीं सकते लेकिन जो जो लोग अभी कर रहे हैं उनको तो आप पूछा ही नहीं कभी भी तो ये सबसे पहले जो है इसकी सर्टिफिकेट के नुकसान के जिम्मेदार मैं समझता हूँ साठ फीसद ये विमरान हैं और आज भी अगर विमरान जो है अगर बात को समझे और उस पर अमल करें लेकिन आज ये हो रहा है कि पहले तो इतना रुझान नहीं था अब रुझान ये होगा कि आप एक प्लाट आपके पास है अब उसमें यह है कि वो तो एक ही मेम्बरशिप है आपके पास लेकिन अब अगर दूसरा प्लाट दे रहे तो उसका जो है तो क्योंकि बाहर से खरीद सकते हैं एक बात इनके आपको मिल गया कि नहीं था वहाँ अब वो दूसरा प्लाट ले लिया उन्होंने तो दूसरा प्लाट ले लिया तो उसको वोट तो नहीं दे सकते लेकिन प्लाट है अब वो ले रहे हैं एजेंट के पास जा रहे हैं वहाँ से अच्छा एजेंट भी जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि प्लाट ले लेके कम कीमत पर रख रहे हैं बेच रहे सोसाइटी को बताते ही नहीं जाके लीज भी करा रहे हैं वो भी करा रहे तो इससे हो गया आप देखें जो प्लाट के आप एक एक करोड़ में लोग को खरीद रहे बेच रहे हैं तो ये तो वो हो गया सेल परचेज का खरीदो फरोख तो इस सोसाइटी बन गई तो वहाँ आपको कोई नफा तो नहीं मिल सकता सिवाय इसके कि आज आप ये कर रहे हैं कल को ये याद रखें जब बेवसूली का काम किया जाता है वसूल से हट के किया जाता है उसमें बरकत नहीं होती हाँ, समझे आप तो इसका इस वजह से मैंने मिबरान को बताया कि सबसे पहले यही है इनके लिए तरबियत का इंतज़ाम करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और मैनेजमेंट की लेकिन अब हम मैनेजमेंट की बात हम इससे अगले इसमें बात करेंगे आपसे लेकिन ये, ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि अभी भी ये है कि आप अपने उसूल को अपना देखे अल्लाह ताला के हुक्म के का हुक्म है मैं एक आपको एक आसान बात बताता हूँ तो दो लफ्जों में ला मोहम्मद रसूल ला अल्लाह का हुक्म है मोहम्मद शरीयत है अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़े अब आपको पता ही नहीं नमाज का तो उर्दू ने तरीका बताया कि नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए नहीं उसूल है अल्लाह तला हुक्म है हलाल रिस्क खाओ उसका पता ही नहीं तो हजूर ने बताया कि हलाल इस तरह से खाया जाता इस तरह से कमाया जाता उसके तमाम बताएं तो जो उसके उसूल पे अल्लाह ताला के अहकाम से अमल करे वो तो सही है और हमसे हट के अल्लाह ने कहा कि जी सब रिश्वत हराम है तो हुजूर ने बताया कि ये भी जो है हराम है तो उसको बताया कि ये नहीं इससे नुकसान क्या है ये भी बताए गए तो मुख्तसर मैंने आपको एक बात बता दी तो इसका ख्याल रखें कि ये जो दुनिया के कानून हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही बनाए गए हैं इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं है तो जो भी है उस पर अभी भी जो है जो कानून है बने हुए उनको आप समझें वो करें और सोसाइटी के भी चाहिए कि अपने मेबरान को जो बाइलाज है उसका मतलब जो फवायद और जवाबत हैं भाई उनको दो उनको पढ़े तो सही मालूम तो हो कि उसने लिखा हुआ क्या है तब वो जाके उनको मालूम होगा तो वो आएंगे तो इसका कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा और इसमें बगैर मेहनत के बगैर खुलूस नीयत के अगर खुलूस नीयत से अगर कोई कदम आप बढ़ाएंगे तो इन इसमें ज़रूर कामयाबी होगी और सब फायदा उठाएंगे सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी ने अगर आप चाहें तो इसमें क्रेडिट सोसाइटी ने कर्जा जात के वो आपस में ही पैसे नहीं है बहुत सोसाइटी ने कराची में एग्रीकल्चर की सोसाइटी से मार्केटिंग की बहुत सारी डेढ़ सौ सोसाइटी लेकिन वो तो सब चले है अपनी जगह लेकिन अब चूंकि कराची का सबसे बड़ा मसला हाउसिंग सोसाइटी का तो बर करम हाँ आप अपने आप को ये समझें उम्मीदवार को बताएं कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से आज आपको ये सजा भुग रहे हैं कि बहुत सारी तो सोसाइटीज हैं वो आबाद हुई नहीं तो यहाँ तक के उसके बाद में इंशाल्लाह अगले नसीब में मैं जो है मैनेजमेंट के बारे में इंतजाम कमेटी के बारे में बताऊँगा कि उनके जो फ़राइज थे उससे उन्होंने गोगरदानी की उस पर अमल नहीं किया तो उसके नुकसान जो है कौन भुगत रहा ये मैं अगले नसीब में बताऊँगा इन शाह असलकम वरहमत